About the co founders their name उनका अगर छोटा सा पिक हो अच्छा पिक होना चाहिए थोड़ा एक्साइटमेंट क्योंकि स्टार्टअप वर्ल्ड थोड़ा ग्लैमरस वर्ल्ड है तो उनको कैसा थोड़ा सा वो फिल्मी वाला एक अच्छा यू नो ब्लेजर ब्लेजर पहन के कुछ फोटो निकाल दिया समथिंग लाइक दैट डेजिग्नेशन क्या है बिकॉज टू को फाउंडर है तो एक बिजनेस देख रहा है क्या देख रहा है qualification work experience and if they have any personal achievements तो उसको आपको मेंशन करना है मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि assume that these are two co founders Vikrant and Rahul and Vikrant is into sales and Rahul is a techie guy ठीक है तो ये दो इंप्रेसिव प्रोफाइल्स uh, दिखाए मैंने वहां पे वर्ड्स भी कैसे यूज किए देखोगे sales enthusiast sold FMCG ITR and all those stuffs and Rahul is a technology geek या सो दोनों भी मैटर कर रहे हैं आइडियल कॉम्बिनेशन जो है वो दो को फाउंडर्स का इन्वेस्टर को पसंद है बिजनेस एंड टेक एक बंदा टेकी होना चाहिए और दूसरा सेल्स इसलिए मार्केटिंग की बात करने वाला होना चाहिए should be actually good in communicating और यही बंदा इन्वेस्टर को अप्रोच करना चाहिए इसी ने या so that is the key parameter investor अगर फंड करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि को फाउंडर की स्लाइड सबसे important slide let's move to the next rather than talking about your problem a product first talk about the problem define the problem statement in max one or two lines that is a challenge it's a big challenge और अगर आपका प्रोडक्ट बहुत डिस्ट्रप्टिव है तो ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इसको डिस्क्राइब आपको वन या मैक्स टू लाइंस में करते आना चाहिए it should clearly specify the pain point need requirement demand in the market कि कस्टमर को एग्जैक्टली क्या काहीतरी काय दुखत है तो प्रॉब्लेम तुम्ही आयडेंटिफाय केलेला आहे to understand in the market it should be extremely simple to understand from business point of view again same thing I reiterate if you are talking about more about your technology business point of view से उसको सोचना है आपको जसं आपण पण बोललो राईट तो त्याचा ऍक्च्युली बिझनेस कसा केला जाईल you can also support your problem identification by the research or the survey or the facts and figures you have For example, this is just one of the example what you know come to my mind that day कि no availability of on-demand maid service. कामवाली भाई अगर नहीं आती है तो ऐसा कोई ऐप या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जिसमें इमीडिएट बेसिस पे काम वाली बाई driver sweeper all this people you know just for an example no availability and my app is into this particular thing so define the problem अच्छा लगा आइडिया अच्छा सेम अच्छा <laughs> वो आज वो एक ही मैडम आते थे वो नहीं है क्या आज तो मैंने फ्रीडम दे दिया है ना आज तो everyone can hello madam right पीछे सब खुश हो गया यार क्या अभी पता चला मोबाइल पे सभी ढूंढ रहे हैं हेलो मैडम वो हेलो मैडम नेम को अगर तुम हैशटैग डालोगे तो और कुछ नए 10 12 उससे रिलेटेड बता देगा यूट्यूब पे तो कुछ भी बता देगा वो okay so let's say hello sir let's move then the fourth slide is the solution how your product or your idea is solving that problem how it will address the need how it will fill the gap and how it will be a perfect product market fit. If you have a prototype ready, ये स्लाइड पे आपको डायरेक्टली पिक्स दिखाते आने चाहिए अगर वीडियो है तो नथिंग लाइक दैट एक दो मिनट का एक मिनट का वीडियो की sir this is how my product works because investor wants to understand कि हाउ इज दैट प्रोडक्ट दिखता कैसे फील कैसे यूजर यूज कैसे करेंगे so this slide actually talk about the product the solution this is also important जितने भी ऑन्ट्रप्रियर्स नई नई आइडियाज की बात करते हैं उनके पास रेवेन्यू मॉडल डिफाइंड ही नहीं है clearly specify what is the business model and monetization strategy और how you are going to make money what will be the profit margin try to have at least three to five revenue models एक revenue source is not sufficient not only for investors but for business also अगर एक ही एंगल से पैसा आने के चांसेस है तो that is not a good model you should have two to three revenue models The investor's major concern is not about how the idea will change the world, but it is how the idea can be taken to the higher levels and can be turned into a successful and commercially profitable business. उसका concern वहां पे है तो आपको mention करना है कि आपका revenue model क्या है maybe through commission कमीशन है और थ्रू एडवर्टीजमेंट है और थ्रू सब्सक्रिप्शन मॉडल है तो first of all you need to identify कि रेवेन्यू मॉडल क्या है and again it should be not only कि आपके माइंड का वो ये नहीं होना चाहिए इट शुड बी वैलिडेटेड कि जैसे मुझे लगता है कि मैं इसके थ्रू अर्न करूंगा तो जो भी मेरा प्रोबेबल कस्टमर है मुझे उनसे पहले वैलिडेट करके लेना पड़ेगा whether they will be able to pay अपने एप्स में देखा होगा majority of the apps they give you free of cost download almost I think 100% apps अभी फ्री में फ्री में डाउनलोड करने के बाद उनके 90% जो ऑफरिंग है वो फ्री में रखे हैं आपके लिए लेकिन जैसे ही आप कुछ नेक्स्ट लेवल का यूज करने जाते हो तो वो चार्जेस मांगते हैं आपको कि यू सब्सक्राइब और यू पे दिस मच मुझे बताओ आप में से कितने लोग वो चार्जेस पे करते हैं बेहतरी हम लोग फिर क्या करते दूसरे ऐप पे मूव हो जाते <laughs> या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर पे मूव हो जाते तो इतना डिफिकल्ट है रेवेन्यू स्ट्रीम मतलब वैलिडेट अगर वो नहीं हुआ है तो people might not pay to you so slide में आपको बताना है कि आपके क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स है then talk about the market mention about के पोटेंशियल कितना है ये आइडिया का इतना बड़ा पोटेंशियल है